که روی چهار ممیز دو حفظ بشه سالی خیالی این کشتی پر از ویکتوریا ترینیداد صحبت میکنه آماده دریافت هستین تمام دریافت شد منتظریم بریم تمومش کنیم سایز این واسه تو باورپذیرتره لوس سلام نه خطری رفیقت داره میاد کشتیشو پس بگیره آره حواسم هست زکی اون کشتی رو تعقیب کن زود باشش کن لعنتی چرا اینجوری شد فکر کنم ردیف شد برای بارتندر بودن خیلی جوون برای جشن فارغ تحصیلی زیادی بزرگ نیست از وقتی بچه بودم با این چیزا بزرگ شد داداشم همیشه واسه من داستانهای این چیزا رو تعریف میکرد توی کلکسیونری؟ خب من دو برابر کننده من دو برابر کننده خانواده من خیلی وقتی دنبال همچین چیزی ورزشی و ام... گزینه یه سابسکرایب رو بزنین سال اضافه خدمات مدال مبارزه تقدیر تنها مردی که تو چهارده سال گذشته سه هواپیمای دشمن رو نابود کرد behold. father, my king. For whom you shed your last tear drop? I can feel now. The king, my lady. The king. Your fate is set and you cannot escape it. Run! برای درمان یه بیماری تا چه حد میشه پیشرفت تا جایی که درمان از خود بیماری هم بدتر میشه مایکل موربیوس دیگه از آدم خوبه بودن خسته شدی ها؟ احوال شما این تلسمت راکیه اجراش نکن وان میدونم که موزیک برس مفهومیه که من هیچی ازش نمیدونم اما حالا که دروازه بین آبادو باز کردی. و حالا هر کسی میتونه از اون رد بشه و بیاد بدون ما کابوس واقعی شروع شده برای محافظت از دنیامون انجام بدم تو نمیتونی همه چی رو کنترل کنی استرانج